Un ritmo sádico, para un sádico, sentimiento trágico. Nunca pensé que hacer arte pudiera proporcionarme tanto ácido. No, no. No tienen ni puta idea, no conocen el dolor Solo saben echar mierda, pocos tienen compasión Aún se extrañan que padezca depresión Mis entrañas se sienten en una simulación Como si todo lo que escribiera y todo lo que tocara No sirviera para nada, como si nada fuera verdad Que sabrán, hablan de conocimiento, experiencia tal vez Pero la ignorancia pudre la razón Que sabrán si todavía creen que la luna no tiene movimiento de traslación Noches de insomnio recicladas en mis pensamientos Para algunos es pérdida de tiempo, pero que sabrán de tiempo y relatividad Apenas creo que sepan que entropía igual a casualidad Me parto los cojones cuando vacilan de titulación Me la paso por los mismos y no saben que el universo está en acelerada expansión Me hace gracia cuando la importancia la regalan a don dinero El dinero es la gran mentira del universo Pues el valor está en nosotros mismos son las 4 de la mañana, ahora duermen en sus camas Mañana volverán con su jornada No sé si tendrán empatía si supieran que todo el empeño que emplean Quizá no sirve para nada lo que comen, lo que beben, lo que follan cuando sienten Quizá todo eso es inexistente Quizá les explotaría la cabeza si algún día estudiaran En vez de beber tanta cerveza Así es como me siento por dentro Teoría de conspiración no, me sobran argumentos Para saber que es una teoría del uso de la razón Me baso en los textos de los expertos Ellos no ven arte en mi rap Lo siento, pero no soy de esos que están todo el día en el bar Solo me sincero cuando escribo pues prefiero eso Que estar sobreexplotando generando para el congreso